青春とは今を生きること石心一つ それそれはいはいはいそれそれはいはいはははいやさはいはい 過去の栄光にすがる者未だ青春をなしです 今だけ じいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃん兄ちゃん姉ちゃんさらにさらにワンコもニャンコもせっかち頂戴したこの命なりふり構わず咲かせ 倒れはいたくさんの拍手ご声援ありがとうございました